خذوا في 2013 على اساس انت مشكله البلديه على اساس مش يعملوا بلديات جدد يعملوا بلديات جدد خذوا نواة بلديه حتى بطريقه سيد علي بن سالم عندي موجود في البطاقه وصفيه حطوا عبيده ولكن ما حطوش عبيده عبيده شرقيه ولا عبيده غربيه 2016 26 جوان 2016 يتبدل الاسم باسم عبيده هي المقر تاع البلدية تقسيم الكل مغالطة خذاو بال... كما قلت لك خذاو بالبنيه الاساسيه اللي موجوده بالزين بالمعدات نتاع المجلس القروي خذاو بال... بال... بالتعداد السكن خذاو كل وحطوا به باش خدموا به عبيد خدمه 2013 شكون المواطن في باله وقتها البطاقه الوصيه تتخدم اصلا من اصله بالكل فما احنا مشينا بالاتصال لو عندنا تقريبا خمسه مرات سته مرات نوصل بالوالي مشينا للسيد الوالي المطلوب إيه. يقول لي احنا صارت مغالطه معناها إيه؟ تمت ما نعرفوش كيفاش تمت الامور هذه ولكن آه، نمشوا في طريقه جديده نمشوا في طريقه جديده في احداث في الاحداث الجديده لانه إيه. صار في الاحداث الجديده في بلديات كما في في فيفري 28 فيفري 26 إيه. فيفري صار خمسة ولا خمسة ولايات في احداثات جديده واخيرا في 4 ابريل تمت الاحداث اللي في الجنوب تاع تطاوين تمت التحديث جديده اش يمشي معنا الوالي يقول في كل جزء ونصروا يقول احنا يعني احنا هنا ما عادش عندي حل خدمت خدمتي على اساس انه هاني يعني مع الوزاره مع سكت بالدوله على اساس حضرت ملف خلطنا بطاقه وصفيه لكون المنطقه اللي المنطقه صار فيها يعني تجاهله ومظلمه كما صار اللي موجود نمشوا اللي صار صار خاطر ما عادش نجم خرجان عن عبيده من من, إيه. البلديه باش نمشوا في المنطق في المطلب الجديد اللي هو احداث بلديه بس هذا وقتها هذاك تو المشكل ما عادش حتى بشر واللي صار في عبيده وزيد اللي صار تو حتى في عبيده احنا ما عندناش فيه احنا ما صار عندنا احداث طالبين باحداث بلدينا نعم ما معلش حاسين بعبيد لانه ما, ما احنا مقاطعين حتى انتخابات ما ماشي انتخابات لا انتخابات ولا انتماء ولا ما حتى حد نحن ما نجيبوش هو طريقنا اللي يعني يربطنا اللي هذا 25 كيلومتر بالمنطقه تو كينا نحن كي نجيبوا شبيكه ولا 11 كيلومتر ما عادش نجيبوا منا نجيبوا شبيكه نحن وحتى اي مواطن راه باش مش يصوت لك ولا باش يسعى لك بلدي في العمادات الثلاثه ومش باش يرجعوا الاهالي راه وتعدينا المظلم وجانا الامن دخلنا حتى لهنا كسرونا ما خلوا ما عملوا فينا ضربوهم بكرموجه ضربوهم ما خلوا ما عملوا فيه من من من من, من, الطريق لهنا 5 كيلومتر حضروا بهم المحاضره ديالك وضربت وتوقف 23 واحد بالمحكمه خرجوا منهم آه، فهمنا 23 خرجوا برا ومازال واحد يلبس اجل يلبس برك جالس قد انا نمشوا من جوا هاي الجلسه هذه مش حضرك من جلسه مع السيد كاتب العام كاتب الدوله وبعدها مع السيد ومع الوزير له مع وزير الشؤون المحلية اليوم عندنا في المنطقة كل يوم يقولنا لنا هالخميس هذه هالخميس هذا الجلسة أهو الخميس هذه أما فما مع العلم أنه فما جلسة فيها طعوب فما إحداثات اللي مازالت ما تمتش وهي الفيصل راهم بيناتنا